Sabi ko sa sarili ko, gusto ko magpahaba ng buhok. Tinuruan kasi siya, ganon. Mm -mm. So excited po ako. Ito pa. So good. Hey guys, what's up? And how are y'all doing? So for today, it is October 23, 2021. It's a Saturday. And time check, it is 12.52 p.m. na. Yeah, 12.52 p.m. And mag-vlog ako today kasi nagpapagupit na ako guys after 6 months na hindi pagpapagupit. Sabi ko sa sarili ko gusto ko magpahaba ng buhok like until here. Sana para lang matry ko kung bagay pa sa akin or hindi. And yun, napagtanto ko habang nagpapahaba ako ng buhok na hindi siya bagay sa akin. Ang hirap din kasi magalaw-galaw. Like, ayoko yung, ayokong may buhok sa face ko, ganun. Parang, gusto ko, it's all tied back and stuff. And I don't want to wait for it ano na, humaba yung buhok ko. Kasi, pag mahaba kasi yung buhok mo, medyo matrabaho and stuff. Mas madali kasi magkugas ng hair kapag ka it's short. So, today, ang kukunin kong cut is like, eto, papakita ko sa inyo yung peg ko for getting the haircut. So, something like this. Basta yan, something like this. Si Lucas yan from NCT. Nakita ko lang yan sa TikTok. Pero ayun, yun nga yung gusto kong peg. Gusto ko yung gusto kong hairstyle na kukunan. Final after almost 6 months pala. Hindi pala 5, hindi pala 6 months. Magkapagupit na po ako. So I'll see you all later. Lastly guys, wala na yung OG. Yung barber na lagi kong pinipili dito or yung OG barber ko. So, iba na lang yung magugupit sa akin. yun guys, patapos na tayo mag-cut na hair. Ano na lang yung sides na nakaayusin. Tsaka yung top is okay na. Ayan. You can see. And you... Hey guys, so ito na yung finished look and nandito na ako sa kotse, pauwi na ako and Kuya fetched me from the barbershop. Pero, ayan, pinagawa ko yung hair ko. And then, pinaayos ko din yung brows ko. Ayan. So, yeah. And I'll be seeing you at home, y'all. Hey guys, time check. So, it's currently 6.01pm PM and kakagising ko lang. Kasi nakatulog ako ngayong hapon for about an hour. Pero ayun nga, this is how my hair looks like. Gusto ko lang ipakita sa inyo sa camera. Since mas malinaw. Yeah, here are the sides. And Maganda to guys pag stinayan. Pero kapag ka ganito, nabagsak, tas straight lang yung sides. Pang. And then, ito yung brows ko. Ang pinagawa ko lang dyan guys is pinalinas ko lang. Tsaka, yeah, pinalinas ko lang. Alam mo mukhang maayos. And guys, hawak ko ngayon yung camera kasi tinatamad na ako ng tripod since ito lang naman i-film ko today kasi wala naman talagang masyadong ganap today. Yun lang yung magpapagupit ko after About 6 months kasi 5 months pa lang. Yeah, about 6 months. Mami, si Ariana Grande yan. Alam mo ba yan? Oo nga, si Ariana Grande yan. Galing, galing na, galing niya mag-Tagalog. Si Ariana Grande. Yung lalaki. Because. Di ba? Si Ariana Grande. <laughs> Hindi naman nag Ako pagtagalog ng ganyan yan. Napakahaba. Tinuruan kasi siya, ganon. Mm-mm. Hindi ako nag-joke. Sige, pakita ko ng video. Joke lang. hey guys, so today is a Saturday and Samahan niyo na ako mag-volleyball kasi naisip ko wala akong masyadong mai content for this week. And wala nga pala akong upload this week. Well, late ko na naman ma-upload to so wala din ko na yung sabi ko na. Pero yun nga, samahan niyo ako maglaro ng volleyball kasi naglalaro tayo. Pero ako lang, I'm gonna play with the ball, ganon. Right from the sun. friends! Today it's a, it's a Sunday and it's currently 5.03pm and ngayon maglalakad kami ng mga dogs para makapag-exercise naman sila kahit papanas. Hello! Say hi! Say hi girl! Ang bango ng hininga mo. Toothbrush ka Joke. Talaga nang agaw to ng attention sa ibang aso. Lagi niyang gusto na nasa kanya yung attention ng mga tao. Hi, Kami! Come here! Say hi. Hi, boy. Hello. Oh, so excited po ako. Let's go. Hey guys, so we're currently walking. Ayan sila and here's Dwight. Ginagabayan ko po dahil malabo po ang yung. mata. Since just old na and yan na Dwight but yeah where they are okay Dwight's going home na come on Dwight let's go Dwight since isang round lang siya siya matanda na po siya So there's the pants guys. Ayan. Okay. There. That's how it looks on me. So here's the 360. Like, I would there. Okay. Yeah. Look at these pants guys, it's so freaking cute. Like the like sobrang minimalist lang niya nung design kasi it's just with this and ito pa looks so good gusto ko mga gantong pants but I'm not planning to buy right now because I'm planning to buy something else so yeah and ito pa guys yeah this one is really cute this one so good and I like this as well Look at the other options pa guys, oh. Looks so good. There. Let's zoom it out. Yan. There.